Angélica, a ada ya, ternyata ada siang ya. pertanian. Ini toko-toko pertanian eh, baik pupuk maupun obat-obatan, RB eh, di organik ada pupuk organik, eh, pestisida organik dan yang lain-lain. Ini berhubungan dengan ketersediaan untuk nanti mendukung farm-farmnya. Juga berkaitan dengan harga regulasi kita ini cenderung berubah-ubah. Kemarin dolar naik, harga pupuk naik 400 perak. 400 perak per kilo. Ini kalau dikalikan berapa ton sudah berapa? Artinya seperti itu. Kalau nanti adik-adik jadi pengusaha di saprotannya, jadi lebih bagus bisa membantu petani kecil. Kalau saya dulu uh, menginginkan kita ada kemandirian di di benih sama lahan. jadi itu ini nanti kalau pupuk kita bisa bisa mandiri tahu bukan Ciputra ya uh, probiotik lokal uh, yang kedua adalah on farm budidaya ini berkaitan dengan lahan dan petani uh, ketiga off farm pasca panen dan pasar uh, di pertanian ada beberapa item yang dulu paling kita kenal adalah kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Sekarang dengan zaman yang sudah berubah ini, kita ada dua, yaitu kecepatan dan ketepatan. Ketepatan sering saya bilang kelangkaan. Artinya eh, ini berhubungan distribusi pangan masing-masing daerah. Misalnya dengan sekarang ini kondisi hari ini harga cabai di tingkat petani 14.000. Berarti nggak pernah masak ke pasar ya? Jualan apa-apa? Apa beli? Uh, di lain waktu uh, dua bulan yang lalu itu harga cabai masih di atas 40 nanti satu bulan lagi itu kemungkinan harga cabai masih tinggi ini yang yang harus diperhitungkan oleh uh, eh, agro entrepreneurnya, pengusaha-pengusaha pertanian. Kelima itu nanti akan berhubungan dengan harga. Jadi ini ada petani, ada pembeli, ada pasar. Untuk mendapatkan harga-harga itu, harga optimum, artinya harga optimum itu harga yang tidak merugikan petani tapi tidak memberatkan harga konsumen. Ada yang tahu untuk mengetahui harga optimum? Oke, okay, nanti lupakan itu teori lupakan. Jadi di sini ini out the box. Nggak nggak usah nggak usah dipikirkan saya dulu agronomi juga A tapi nggak nggak pernah jadi apa-apa maksudnya jadi jadi petani gitu loh dan di lapangan itu ilmu yang yang paling bagus itu dari pasar kita tahu ke kebutuhan konsumen eh, keinginan konsumen seperti apa di pasar ilmu yang paling bagus kalau kata Mr. Lee tahu Mr. Lee ah ah, Alibaba jangan terlaku pada buku uh, sama dengan Bob Sadino juga begitu kita ini tuan di tubuh kita sendiri jadi itu masing-masing si A punya nilai yang lebih tinggi daripada si B si B juga punya nilai yang lebih tinggi dari A uh, potensi itulah yang yang harus digabungkan nanti dalam teori Adam Smith yang dulunya tahun berapa itu saling melengkapi ada keunggulan komparatif. Nah, ini keuntungan itu sama dengan produksi kali harga dikurangi modal. Ingat ya, itu dasar di pertanian, dasar semuanya lah. Produksi ini berhubungan dengan kita. Sangat sangat tergantung dengan kita. On farmnya, harga harga dipengaruhi oleh uh, dinamika pasar modal yang tadi itu saprotan berdasarkan harga-harga uh, pupuk, harga ini, harga uh, eh, HK seperti itu. Tapi untuk mendapatkan harga layak, kita harus tahu dulu berapa modal yang yang kita keluarkan. Namanya HPP. Harga pokok produksi. Kompetensinya artinya keunggulan itu kalau kita bisa mendapatkan harga HPP yang lebih rendah. Gula di India itu modalnya cuma 3.600, di kita itu sekitar 8.500. Artinya eh, efisiensi di India itu untuk gula lebih tinggi. Jadi saya juga nggak punya apa-apa. Uh, eh, Purwo ini saya menginginkan ini pertanian terpadu integrated farming. Uh, kalau di kartu nama itu ada, saya bikin dulu pertanian terpadu berwawasan lingkungan. Jadi ada komoditas yang terpadunya, ada pasarnya, ada waktu. Jadi kapan tanaman semusimnya, kapan tanaman per enam bulannya, kapan tanaman tahunannya uh, Purwopam punya beberapa komoditas ya aneka buah yang tadi saya sebutkan eh, pepaya, pisang jambu, uh, eh, cabai, sapi, aneka ikan. Jadi kalau Bu Purwo itu memasak pengen ikan itu kita tinggal nanggu aja. Di Facebook saya itu ada itu, tinggal nanggu aja. pakai jaring yang itu eh, tinggal nanti kasih makan udah kita gitu. dapat enaknya pertandingan seperti itu ya uh, ini kita intinya tetap mohon maaf ya tangan kiri ya uh, intinya tetap tanaman uh, main komoditasnya tetap tanaman jadi sapi dan ikan itu sebagai penunjang untuk uh, tanamannya ada beberapa kawan itu ikannya justru jadi main komoditasnya. Uh, sekarang Purwo Farm sudah sudah ke arah syariah farming. Jadi sudah sudah pertanian yang islami. Ini yang yang tadi banyak banyak mungkin ya dari beberapa Eh, kawan-kawan yang sudah sudah memulai untuk mendapatkan lain berkah. Ini yang kita berdiri sini ini bagi hasil, bukan punya saya sendiri. Jadi ada satu pekerja, nanti beberapa pekerja di sana ini, ini bagi hasil. Cara bagi hasilnya modal dari saya, modal semua dari saya, dia yang mengolah sebagai sebagai tenaga kerjanya nanti tenaga kerja yang perlu kita bayar tapi beliau beliau bertanggung jawab uh, hasilnya nanti dikurangi modal dibagi dua. Jadi 50%, 50%. Kalau kerugian, itu tanggung jawab saya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, Purwopam uh, eh, jadi lebih besar lah. Ada tujuh, tujuh tempat yang, tapi ini yang, yang paling dekat. Ini paling dekat. Yang di dalam yang saya bilang itu 5, 5 kilo itu ada beberapa tempat ada kolam, ada sapi, ada yang kebun matoanya. Ada yang... Kalau satu bulan yang lalu Bu kita bilang kita bisa panen matoa sudah disediakan. Kayak tadi rambutan ini sudah disediakan. Ada jambu. Cuma sayangnya kita nggak bisa ke sana. Bagi hasil pemasaran, bagi hasil pemasaran juga syariah. Kita ada di diversifikasi pasar, diversifikasi produk jadi misalnya pepaya begini, itu kita bagi produknya berdasarkan pasarnya. Ada untuk supermarket, ada untuk lapak di pinggir jalan itu, ada juga untuk uh, pasar becek, pasar-pasar biasa. Itu berdasarkan kualitas. Jadi kalau harga di pasar becek itu kita misalnya kita tolak dengan harga 3000 Ah, di pasar untuk lapak-lapak buah itu 5.500 sampai 6.000 di pasar supermarket kita taruh 7.000 semuanya konsinasi jadi kita yang menanggung kerugiannya artinya apa kita berani menanggung kerugian karena kita menjaga kualitas dan ketepatan tadi uh, ini contoh-contoh pepayanya nanti bisa dicicipi nah ini ada ada mereknya Purwofam kalau di pasar-pasar eh, supermarket ini tapi kalau di pasar lapak sama pasar becek kadang-kadang ada kadang-kadang enggak pasar biasa ya kita di pepaya juga ada kemandirian benih jadi kita sudah mengembangkan pohon induk uh, beberapa pohon induk untuk pepaya Hawaii dan pepaya California. Jadi ini yang kita kembangkan. Kita juga jual bibit untuk ini matoa juga. Kita ada kemandirian benih. Nanti adik-adik juga harus seperti itu. Artinya dengan kemandirian benih kita tidak tergantung oleh uh, eh, corporate benih. Benih yang kita hasilkan jauh lebih murah. Misalnya tadi ada alumni Sekolah Tinggi Perkebunan sekarang menanam cabai itu benar dari kita pertamanya. Nah, sekarang dia sudah kita ajarin untuk membuat benih sendiri. Uh, pasarnya itu digabungkan ke kita. Kita nggak ngambil apa-apa. Pasar hari ini dia kena banjir. Tadi telepon itu, uh, saya nggak bisa nggak bisa ngambil cabai hari ini karena ada banjir. Bisa besok nggak bisa karena pasar kita juga juga terbuka untuk itu artinya nanti kawan-kawan juga seperti itu membantu yang lain padahal kita kan punya fasilitas seperti itu saya pedagang itu ada empat atau lima pedagang yang hampir semuanya syariah kalau yang pedagang eceran itu eh, kita tetapkan laba mereka itu sekitar 3.000 sampai 5.000 dari eceran jadi mereka nggak akan rugi di pasar yang besar misalnya kita kalau cabai ini ini tempat cabai ini yang kawan-kawan duduk ini tempat cabai ini cabai <laughs> ini uh, itu ada ada kawan-kawan kasih uh, eh, catatan timbangan cabai itu 28 28 yang di sini di, di papan ini jadi ini ini kita biasa panen cabai itu satu ton per hari biasa. Kalau sekarang ini, alhamdulillah kita masih masih ada sedikit karena harga kita perkirakan murah, jadi yang cabai kita tanam juga tidak terlalu banyak. Kita nanti eh, berdoa semoga pas satu bulan yang ke depan ini pas panen itu harga juga sudah sudah mulai normal di atas 30 uh, pola 10 30 30 30. Ini pola rezeki yang Allah berikan kepada saya. Artinya ada 10% dari rezeki itu itu uh, kita keluarkan untuk yang berhak. 30 uh, eh, kita kita saving untuk untuk pengembangan bisa untuk ini pokoknya saving lah untuk tabungan 30 lagi untuk biaya hidup kita yang 30 lagi kita masukkan ke pertanaman lagi artinya kita selalu e, berpikiran positif bahwa yang kita usahakan ini berhasil dan barokah lahan, lahan itu hampir semuanya ada lahan sendiri, ada pinjam, tapi walaupun pinjam itu kita tetap ada hitam di atas putih supaya ada The eh, de apa kepastian hukum untuk pengelolaan. Ini lahan ini disewa. Ini sudah 9 tahun sewa dari hutan loh. Sudah 9 tahun. Dan alhamdulillah kita kita dirikan pondok ini, kita masukkan listrik, kita ini kan kawan-kawan petani sini. Bagi hasilnya juga sini rata-rata pekerja saya sudah ada mungkin 40 atau 50 orang yang sebagian besar sudah mandiri, sudah mengelola usaha sendiri. Ya, kalau di dalam itu ada satu satu kebun itu sudah beberapa tahun ini e, masyarakat di situ tuh nggak pernah beli cabai lagi. Ibu-ibunya e, kerja ngutip cabai di bagi hasil itu nanti cabai-cabai yang yang bukan busuk ya ada kena antraknos apa apa diambil yang bagus itu untuk untuk masak mereka kan kita panen tiap seminggu kan dua atau tiga kali jadi cukup uh, mohon maaf bila ada kekurangannya wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali pertanyaan yang ingin kita tanyakan baiklah untuk awal ini mungkin kita batasi ya bu ya uh, lima bagaimana bu tiga pak tiga pak nah, ya kita batasi tiga dulu mungkin nanti entah dua dari 2015 entah satunya dari 2018 atau dibalik gitu nah jadi uh, ada yang mau bertanya Uh, baiklah, terima kasih kepada Bapak atas pemaparannya tadi tentang perwakilan. Jadi di sini uh, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, uh, dalam memulai usaha perkebun uh, eh, pertanian ini tentu tidak uh, membutuhkan modal yang lumayan besar. Jadi sedangkan tadi Bapak menyatakan bahwa itu memang modal dari uh, modal dari satu orang atau modal dari Bapak sendiri. Itu saya tanyakan pertama dari modal dari mana uh, Bapak memperoleh modal pertama dengan jumlah yang cukup besar tersebut. Terus kan ada beberapa komoditi yang dibudidayakan dan itu apa apakah dalam pemilihan komoditas komoditi tersebut ada pertimbangan tersendiri apakah sesuai, sesuai dengan keadaan atau e, keadaan pasar terus yang selanjutnya di dalam bagaimana cara bapak mengajak para mengajak para pekerja sehingga mereka mau bekerja di sini Ah, dan apakah yang ketiga? Yang ketiga, bagaimana cara Bapak mengajak masyarakat sekitar atau para pekerja untuk bergabung dalam usaha ini dan bagaimana cara e, pembimbingan dari Bapak sehingga mereka bisa mandiri e, sehingga bisa dilepas e, untuk memulai usaha sendiri. Selanjutnya, e, dari hasil-hasil tersebut kan tadi sudah dijelaskan bahwa dalam pemasarannya itu ada dua pasar modern dan juga pasar uh, tradisional dan kita ketahui bahwa untuk masuk ke pasar modern itu banyak sekali kriteria yang harus dipenuhi itu bagaimana strategi dari bapak dan bagaimana caranya agar produk-produk komoditi uh, dari sini itu bisa masuk ke pasar uh, modern mengatakan kalau lahannya itu masih lahan sewa. Nah, nah ya lahan sewa. Uh, iya. ah, iya, apakah uh, pertimbangan Bapak sehingga masih sampai selama 9 tahun itu lahan itu masih sewa e, kenapa tidak langsung dibeli saja karena melihat modal yang ada kan sudah kuat ya, terima kasih Baiklah, saya akan menanyakan Pak itu tentang, uh, apakah di sini kan luas sekali ya kan Pak. Jadi apakah di sini ini ada pembagian kerjanya misalnya ada staff-staffnya atau kerjawannya Pak? dan di kebun sebanyak ini apakah ada uh, penjagaan gitu pak supaya nanti hasilnya hasil kebunnya itu uh, dapat terjamin gitu dan uh, dalam bapak berusaha ini apakah ada kendala gitu dalam bapak mengolahnya atau uh, yang dari pekerja-pekerja bapak apakah ada kendala terus uh, gimana cara bapak menanggulangi kendala tersebut. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri Setiawan, saya dari Agribisnis Angkatan 2018. Mungkin sebenarnya yang saya tanyakan tadi sama seperti yang kakak sampaikan tadi sebetulnya mengenai masalah modal. Mungkin kan kalau yang namanya kita ketika dalam memulai usaha, salah satu kendala yang kita hadapi itu mungkin masalah modal. Nah, jadi uh, gimana Bapak dalam memulai usaha yang sebesar ini Purwo Farm ini hingga ibaratnya awal modal Bapak gimana untuk mengembangkan usaha ini bisa sehingga sebesar ini gitu. Uh, saya dulu itu cuma pikiran tuh karena pengen mandiri. Saya pikir nanti saya punya tanah satu hektar, satu sepeda motor, Eh, terus rumah udah cukup lah ternyata Allah memberikan lebih artinya kita nggak ngerti takdir apa yang Allah tetapkan pada kita tapi kita selalu berpikiran positif terhadap uh, takdir itu modal awal saya itu tahun 2000 itu ketika kami dulu ada Eh, sama-sama alumni itu kongsi, tanam cabai, kemudian rugi. Uh, tersisa modal itu 3 juta, tapi zaman itu ya, tahun 2000. Itu saya menanam beberapa komoditas lah. Dari situ ada ada pegawai tiga yang ikut saya uh, jadi berkembang. Tapi saya yakin bahwa uh, mohon maaf ya yang bukan muslim ya. Selama Eh, dari dari mahasiswa saya sering sholat duha terus setelah bekerja saya insya Allah tidak pernah melalaikan sholat duha saya ini ini mungkin mungkin jadi jadi pertimbangan aja karena bagi bagi saya sholat duha ini sholat yang paling ringan ya itu modal saya awalnya 3, 3 juta terus kemudian modal itu berkembang berkembang berkembang nah, itu tadi pola 10 30 30 itu saya disiplin di situ jadi ketika ada rezeki eh, lokasi ini tiga hektar tiga setengah sampai empat hektar lah lokasi ini ini sewa uh, di tempat lain itu itu lokasi hampir-hampir saya punya semua. Jadi tiap tahun saya kalau nggak beli lahan baru, beli mobil baru. Di dalam doa juga seperti itu. Uh, prestasi yang terbesar bagi saya itu saya sudah berhaji uh, dua tahun yang lalu itu bagi bagi saya sudah sudah sudah lumayan lah kalau untuk untuk rezeki ya jadi <clears throat> uh, jangan jangan merasa bahwa modal itu harus duit enggak kata Bob Sadino itu pernah dengar ceritanya Bob Sadino tangan kita mau nggak dihargai 5 miliar satu tangan artinya kita sudah sudah bermodal banyak gitu loh kita dikasih dikasih kesehatan dikasih kelengkapan seperti itu Terus kekayaan terbesar bagi saya itu kawan-kawan itu. Eh, pekerja-pekerja uh, saya. Saya kalau nggak ada kawan-kawan yang bantu kerja, saya nggak, nggak bisa. Orang kata kawan ada bilang, ah, Pak Purwo itu cuma bisa cuma bisa ngitung duit aja ya sudah itu itu ilmu saya gitu loh ketika orang tidak berani uh, mengambil resiko itu saya berani ngambil resiko ketika cabai lokal dulu belum belum seheboh sekarang kita penanam kedua gitu ada yang penanam pertama kawan gitu jadi ini dulu uh, ketika satu ton misalnya kita panen satu hari satu ton dengan harga 40 ribu aja satu hari berarti pendapatan kita sudah berapa ya Nah, artinya itu omset gitu dan itu bisa bisa kita kita kita raih gitu Tidak tidak ada kemungkinan. Uh, kotak yang kita pikir itu uh, coba dibuka nanti uh, hasilnya akan menakjubkan. Tapi atas semua atas pertolongan Allah ya. Ada beberapa motivator yang bilang uh, satu pendidikan, kedua dedikasi, ketiga kejujuran, keempat tetap pertolongan Allah komoditas yang dipilih ada yang pernah bertani atau peternak setiap orang punya suratan e, kecocokan saya selalu percaya itu artinya ketika hati kita e, sudah condong ke satu komoditas itu aja diteruskan fokus karena di situ nanti kita akan menyukai kalau saya bilang sama anak-anak kamu nggak nggak perlu belajar terlalu susah kamu nggak perlu ngejar ranking tapi kamu menjalani hidup itu menyenangkan kita mau kuliah itu menyenangkan ketemu kawan yang menyenangkan apa apa seperti itu jadi komoditas pilih komoditas yang cocok kawan juga seperti itu kalau nggak cocok udah di unfriend aja kan betul kan karena kawan yang tidak cocok akan membuat uh, aura negatif terhadap pertemanan itu. Sama dengan komoditas. Saya sampai sekarang itu tidak pernah nanam semangka dan melon karena saya tidak merasa cocok di situ. Dulu pertimbangannya pepaya itu hanya sederhana saja. Pepaya itu dulu komoditas yang paling murah untuk buah semua bilang ah mau makan pepaya sih jadi nggak nyaman saya melihat itu peluang gitu loh kenapa kita tidak mencari pepaya yang enak ketika orang menanam pepaya lokal justru kita waktu itu memulai dari pepaya Bangkok kemudian pepaya uh, Hawaii pernah lihat pepaya Hawaii Solo Solo papaya kalau di di komoditasnya seluruh pepaya. Pepaya yang kita makan cuma cukup satu. Sekarang lumayan juga kan kalau satu minggu pepaya ini bisa kita tiga ton aja lah kali lima ribu hitung-hitungannya kan seperti itu kan harus kita hitung kita kalau mau berusaha kita hitung di atas kertas kalau di atas kertas tidak untung tidak usah dilakukan ya sama dengan kalau kita menjalin hubungan. Kalau hubungan itu tidak bagus, tidak usah dijalin lagi. Ya. Antren. Nah, pekerja, alhamdulillah, saya tidak pernah mengawasi orang kerja. Karena itu tadi, pekerjaan itu bisa ditengok. Kejujuran juga bisa di... Uh, dirasakan ya artinya ketika pekerja kita tulus atau tidak tulus gitu ini kawan-kawan sudah pada kerja kita nggak ini kan tapi kawan-kawan dapat makanan juga yang kita makan itu kawan-kawan dapat artinya apa uh, kita hargai mereka sama dengan ini di rumah juga seperti itu yang dimakan pekerja ada beberapa pekerja yang makan di rumah tapi ya saya makan saya malah jarang menyentuh kecuali ada tamu yang harus dipersiapkan di makan. Tapi orang lain-lain ya, ini tidak bisa jadi patokan. Kalau saya misalnya masuk ke lokasi itu justru pada saat pekerja tidak ada. Biar mereka tenang. Saya bilang sama pekerja itu kalau kalau kalau minum pengen haus minum aja. Di belakang ini ada tiga galon disediakan untuk pekerja. Iya kan? Ya mas ya? Ada tiga galon. Ini dibebasin. Jadi itu di setiap kebun selalu disediakan. Sama dengan nanti kalau ada eh, pohon-pohon uh, kelapa itu saya saya taruh itu apa uh, galah dengan areknya ada parang di situ. Silakan kalau pengen pengen makan uh, pepaya, pengen makan kelapa, silakan. Pekerja harus makan duluan supaya dia kenyang baru eh, Rata-rata uh, pekerja saya itu tiga tahun, empat tahun kemudian mandiri. Mereka ada ada lokasi-lokasi baru dikerjakan. Kadang-kadang minta bantuan ke kita, kadang-kadang minta bagi hasil dengan kita, kadang-kadang mereka juga mandiri. Kadang-kadang bagi hasil dengan orang lain kalau panen ya terserah mau dijual ke siapa intinya siapa yang mendapatkan harga ini rezeki itu Tuhan yang atur pasar modern biasanya pertama kita menawarkan dulu ke pasar modern itu kita punya barang di mana eh, kualitasnya seperti apa eh, berani nggak kita kontinuitas artinya uh, kalau di pasar modern itu ada trading term waktu waktu pengiriman. Jadi kita sudah sudah diikat oleh perjanjian misalnya saya uh, di salah satu supermarket itu punya omset 200 juta per tahun. Misalnya, itu dibagi aja tinggal nanti uh, dibagi 12 bulanan sekitar kena sekitar 15-an juta nah, itu dibagi lagi ada nanti hari-hari besar uh, trading termnya lebih besar jadi intinya kita menawarkan uh, di masing-masing supermarket itu ada namanya buyer dia pembeli dia yang um, berhubungan dengan kita besok saya juga ketemu dengan buyer dari Jakarta untuk buka supermarket di Levenworth karena kita di SKA sudah masuk uh, di Cipitra sudah masuk di Lotte sudah masuk di beberapa ini hampir semua supermarket untuk papaya kita sudah masuk ada labu madu juga ada matoa yang ini ada ada tambahan pertanyaan terus pekerja itu dibagi-bagi ada ada mandornya terus ada yang mengurusi sawit ada sendiri ada yang cabai ada sendiri yang untuk ngantar barang ada sendiri biasanya mereka uh, ada kerjasama lah setam dan penjagaan itu udah udah ter ini ya mbak Tia tadi ya sudah terjawab ya ada ada mandor ada ada yang urus sawit ada yang ini kalau penjagaan <clears throat> saya banyak berserah diri pada Allah. Di dalam itu ada kebun pepaya dulu itu 6 hektar. Jadi siapapun yang makan pepaya di situ sudah halal aja. Sama dengan di sini. Cuma kalau mau bawa pulang, nah itu berarti hukumnya mencuri. Kendala dan solusi banyak kendalanya. E, nanti pekerja yang ganti-ganti, terus uh, kayak gini kan harga sawit lagi jatuh ya uh, pembayarannya juga susah Alhamdulillah ada ada tabungan yang bisa dipakai jadi kita pakai tabungan seperti itu kita tidak pernah berhubungan dengan bank konvensional kecuali untuk transaksi keuangan aja terus kadang-kadang kalau pekerja pemula biasanya sering ini kemarin sempat ngambil apa pepaya itu agak mengkal agak mentah jadi ya banyak dibuang akhirnya seperti itu jadi itu juga keteladiran kita harusnya kita sudah kasih tahu cara panennya seperti itu mungkin yang yang pekerja pemula itu tapi yang yang sudah sudah lama ada yang ikut saya sudah 12 tahun 15 tahun Oke, okay, ada pertanyaan lagi? ada yang sekarang dan sekitar sampai Ya, yang yang sudah mandiri. Oh, yang sekarang? Yang sekarang yang pekerja tetapnya sekitar 15-an lah, tapi banyak juga pemborong-borong. Nah, itu yang mau saya tanyakan, Bapak ngambil pekerjanya itu dari misalnya dari warga sekitar sini atau dari uh, <coughs> luar pak kan bapak suku Jawa pak ya nah, itu bapak ngambilnya tuh dari uh, sekitar uh, daerah lokal sini atau dari luar gitu pak? Nah, sini ada yang bapak tadi itu orang orang Sunda ya istrinya Minang jadi ini terus satu lagi tadi orang Medan tapi mereka disawit ya rata-rata kalau ini tapi kalau yang untuk tanam cabai apa-apa banyak kan orang Jawa banyak kan orang Jawa wabarakatuh. Semuanya terima kasih atas pemaparannya Pak, sangat menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan itu, uh, kan ini ada tadi dibawa ke supermarket gitu. Uh, bagaimana cara Bapak membangun relasi atau hubungan dengan pengusaha-pengusaha supermarket ini untuk pertama kalinya? Kemudian setelah produk kita produk apa masuk ke supermarket tadi bagaimana cara pembagian hasilnya atau mereka langsung bayar dulu atau uh, ada ditunggu barang ini terjual dulu baru habis baru dibayar gitu kan nama saya Nanda Tarigan saya berasal dari jurusan agribisnis angkatan 18 tadi kan Bapak ada mengatakan bahwa jika kita ingin memulai suatu bisnis itu hal terpenting yang kita tahu yang kita ketahui itu di bagian pemasarannya Tadi saya itu agak sedikit penasaran Pak. Biasanya kalau dalam sistem pemasaran itu apa uh, misal dalam sistem pemasaran itu apa masalah yang timbuluan Pak dan bagaimana usaha yang Bapak lakukan dalam mengatasi di masalah sistem pemasaran tersebut? Gimana masalahnya dari mana Eh, <laughs> gini gitu, Pak. <clears throat> <clears throat> supermarket ya. Di supermarket itu ada dua sistem. Satu beli putus, satu konsinasi titip jual. Nah, titip jual. Kalau konsinasi, kita yang menentukan harga karena titip jual biasanya supermarket itu mengambil minimal 25%. Jadi nanti kalau kawan-kawan adik-adik punya barang eh, ditawarkan ke supermarket itu biasanya sekitar 25% di ininya. Jadi kalau 50% itu berarti sudah nggak masuk akal. Ya. Ada ada ringnya lah. Dia dia di 25% itu ada penyusutan, ada biaya plastik dan lain-lain lah. Di konsinasi ini biasanya pembayarannya dua minggu setelah barang habis. Di konsinasi. Jadi tadi ada yang tanya ya, uh, dua minggu ya. Itu paling cepat itu. Biasanya dua minggu kita masukkan, kan sudah habis itu nah, nanti kita masukkan lagi set, uh, eh, pas itu nanti satu minggu atau dua minggu lagi baru pembayaran berarti sekitar satu bulan kalau beli putus itu terserah kita terserah supermarket karena nanti belum putus jadi uh, cash and carry kalau supermarket butuh barang kita pasti dibayar cash misalnya nggak ada barang ini nanti yang tadi itu ada di poin keempat dan kelima ketepatan dan kelangkaan misalnya saya punya mato yang bagus orang nggak punya lagi atau saya punya pepaya orang nggak punya saya bisa itu uh, naruh harga lebih tinggi atau pas jagung dulu-dulu pas mau tahun baru tahun baru itu kan saya biasanya jual jagung sampai 7 ton misalnya itu supermarket nggak punya barang itu kita kita bisa tolong ini dibayarin cash ya karena saya harus membayar cash untuk uh, petani yang kita ambil jadi ini nanti sekitar satu bulan lah pasar ini kalau di pasar BC itu biasanya trust kepercayaan uh, banyak tidak dipungkiri itu pembeli-pembeli yang lapak-lapak itu kan kita diundur-undur tapi ada teori taruh satu bayar satu dan semua orang itu sudah sudah memaklumi itu kalau nggak kawan banget ya jangan berarti kalau nggak ini dibayar ya ya nggak usah dikasih gitu loh itu itu kendala terbesarnya di pasar becak kalau di supermarket biasanya nggak ada kendala kendalanya cuma di mutu aja nanti biasanya ini kok uh, speknya kayak gini kok yang dikirim kok kok kurang gitu loh saya pernah juga kayak kemarin itu pas pas pepaya baru orang putih pemula itu kan ada mentah-mentah di supermarket ada komplain itu cuma di supermarket kan kita bilang kalau pepayanya tidak merah itu boleh dibalikkan diganti ngomong aja diganti karena saya yakin pembeli orang Riau ini jujur-jujur yakin ya kita beli nanti harus cash kita taruh di supermarket uang nonggok sekitar satu bulan terus beli lagi kita harus harus cash lagi harus ada tiga modal sama dengan kayaknya sawit kalau mau main sawit di pabrik juga seperti itu kita beli cash nanti kadang-kadang petani utang kita kirim pabrik kan pabrik kan juga nggak langsung cash and carry kan per bulan juga DO baru keluar gitu. yang akan kita lakukan apapun hasilnya sangat ditentukan oleh eh, pada kesempatan saya membawa anda kemari ini adalah yang kedua kalinya ya yang kedua kalinya alhamdulillah eh, juga